açıkça söyleyeceğiniz adam. Kuşlar koynun diye kalır. Kabuğun kalın olmasından iyidir. Refleks versiyonu silahın içindeki nerede Bir daha beni gördüğünde ayağa kalk. olsa boynun niye kalır? Kapı, kapı olmasın da niye diyorum?